Eh, cilvēki neizmanto pat tās iespējas, kuras likums jau uz šodienu paredz. Tas nav perfekts regulējums, tas ir pilnīgi skaidrs, tur ir vēl daudz darāmā, bet nemēģinot arī šo regulējumu nevar pārbaudīt praksē. Un ir jāiet eh, gan uz civiltiesām par morālo zaudējumu, gan arī jāiet uz drošības policiju, bet par savām eh, tiesībām ir, ir jāiestājas. Šajā Latvijas attīstības brīdī tas ir ļoti būtiski.